മോച്ചിലല്ല മോച്ചിലല്ല മോച്ചിലല്ല aku lala aku lala duduk kan lulu lulu lulu lulu mochi lala sayang mochi lala Eh, mochi lelah lo tuh bubuk i bubuk mochi lelah bubuk dia bubuk hmm dikelani to le Mochi lelah, mochi, mochi lelah. Apa? Kenapa kamu? 哎呦，哎呦，哎呦！喵喵喵喵喵喵喵喵喵！ tanjak, ah. tanjak maci, tanjak, ayo, tanjak maci, ayo, jambak dia, jambak, jambak. Meow, meow.

tanjok tanjok mochi tanjok ayo tanjok mochi ayo jambak dia jambak jambak meow meow meow <laughs>